лайк басқаннан неге аясыздар саусақтарыңыз он тонна болса да бісміллә деп көтеріп лайк басып басып жібермейсіздер ма комментарий жазып елге оралатын ойыңыз бар ма дейді елге неге оралатын ойымыз жоқ елге неге оралатын ойымыз жоқ елге оралғымыз келеді елге барғымыз келеді бірақ қалай барасыз қазақстан билігі біріккен ұлттар ұйымының шешімін яғни былтыр тұп тура 2020 жылдың наурыз осы қарашаның 20 күні біріккен ұлттар ұйымы жариялаған серікжан біләшұлының сотталуы заңсыз деген шешімді қазақстан билігі атқарып менің үстімнен қозғаған жеті жылға соттаған ә, соттың үкімін күшінен жою керек менің мұздатылған банк есеп шоттарымды ашу керек менің бүкіл ақшамды ата анамның ақшасын мұздатылған мүліктерімді қысқасы арестке қойылған мүліктерім мен көліктеріме дейін өзіме қайтару керек мен барамын және саяси қудалауды тоқтату керек қазақстанның ең жоғарғы соты менен кешірім сұрауы керек болды және мені тұтқындауға тапсырыс берген адамдар сотталу керек жеңіспен оралуыңызды тілейміз дейді иә ол күн келеді әлі бір миллион халық аэропортқа шығып қызыл кілем жайып бір миллион адам қолына гүл алып қарсы алатын бір күн келеді мен соған сенімдімін міне жерде амантай шәукенов дейді сіз шетелде жүрсіз қаражат қайдан келеді жай маған қызық болып тұр дейді амантай осыны сол қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті мен нұр азаттықтың тілшілері тағы басқа анау үруге рұқсаты бар мен аңырауға рұқсаты бар есектер менің артыма түсіп зерттегеніне 5-6 жыл болды осы сұрақты секе қаражат қайдан келеді ақшаны қайдан табасың немен жүрсің дейді өткенде бір нұр тілші звондап өзінше енді нұр тілші енді секе осы құпиялық болмаса осыны айтсаңыз қаражатты қайдан алып жатсыз дейді бұл енді кембінің тапсырмасы сізде де кембі болуыңыз мүмкін енді кембі болмасаңыз да сол кембінің сұрағын сұрап тұрсыз енді сұрағыңыз кембіге ұқсап тұр енді жай өзің жеке басыңыз қызығып тұрған шығар енді өзіңіз біліңіз ә, содан тілшіге айттым құпиялық сақтайсың ба десем сақтаймын дейді онда мен де сақтаймын дедім айтқам жоқ сол сияқты ә, мен неге айтуым керек неге айтуым керек бұл енді сол киембілер анықтасын тағы қазір біздің артымызда мың киембі жүрсе енді бес мың киембіге жұмыс берсін әлеуметтік желіні бақылап аңдып соларда бала шағасын асырасын тағы қандай сұрақ бар ассалаумағалейкум түрік одағына дейді түрік одағы туралы лекциямда сөйледім биліктің жезөкше саясаты деп анығында түрік одағы керек бүкіл орта азия түркілеріне керек оған дәлел мына әзербайжанда орыстың иті әрмен талаған кезде анадолия түріктері құтқарып қалды сөйтіп бәлен ғасыр бөлініп қалған түріктер мен орта азия түріктерінің ортасы шуша асу арқылы жалғасатын болды түрік одағы керек қашан болмасын керек ол мәдени рухани тұтастық экономикалық тұтастық біздің тарихи сабақтастығымыз ол керек бірақ біздің мына ұры қарақшы сұмырайлардың баруы ол мына орыс пен украин соғысқалы жатыр өздеріне мына путин ана иттің өзі керексінбейтін атом электр станциясын саласың деп бопсалап отыр Э, жұрт бір миллиардқа салатынды путин он миллиардқа салып берем дейді бұлар қорыққаннан дірілдеп қалшылдап путинге барып табанын жалап он миллиардты бергелі отыр мысалы иә енді сондықтан сол қорыққан кезде жаңағы барып түріктің э, етегіне жығылған себебі сол анығында бұл сұмырайлар орыстың басы еті қытайдың басы еті жезөкше орыс ақырса орыстың құшағында қыңсылайды қытай ақырса қытайдың табанын жалайды қысқасы жезөкше көрінгеннің астында қыңсылайтын сол биліктің жезөкше саясат дегенде терең түсіндірдім сондықтан бұл арада қайталамаймын ал түрік одағы шын мәнінде бізге керек бірақ мына сұмырайлардың құрам деген түрік одағы емес мынау біздің орта азиядағы диктаторлар енді мына қырғыздың жас президенті оның сыртында қалған мына өзбегіңдікі де диктатор анау түрікмендікі тіпті ол псих жатуға тиісті жынды ол шизофренмен ауырады ол түрікпеннің президенті а тәжігіңдікі тіпті ол бір жүрген сұмырай біздікі енді бір жүрген қалбалақтап жүрген шал ана жас шал барып ана үлкен шалға үйде қал енді ұят болады десе оның өзі үйде тыныш жатпай видео жолдау жіберіп отыр қысқасы міне біздікі сол құрған дүние одан ешқандай бір жақсылық күтпей ақ қойыңыздар тағы қандай сұрақ бар әрине алаш арыстарының арманы мағжан жұмабайдың арманы мұстапа шоқайдың арманы өкінішке орай біздің қазіргі сатымсақ жүйе ол алаш арыстарының армандаған арманын түстерінде де көрмейтін сұмырайлар ал бұлардың дәл қазіргі сәтте құрам деген ол одағы шын мәнінде қарақан бастарының қамышын ғана құрмақшы одақ одан алаш арыстары армандаған түркі бірлігін күтпей ақ қойыңыздар тағы қандай сұрақ бар бұрын естімей көрмей қалған сұрағым болса қойыңыздар сұрақ қазіргі кезде доллардың нағыз курсы 430 теңгеден әлдеқайда жоғары теңгеге қалай қарайсыз бұл жерде доллар құнданып тұрған жоқ доллардың өзі құнсыздануда мәселе теңге одан да жаман құнсыздануда мынау салыстырмалы жылдамдық деген бар ғой мысалы екі көлік кетіп бара жатыр бірақ арасы екі көліктің ара қашықтығы деген бар сол со сияқты салыстырмалы жылдамдықта теңгенің құлдырауы одан да әлдеқайда асып кетті бұл шын мәнінде біздің биліктің біліксіздігінен туып отырған дүние біліміңіз жетсе ә, ағылшынша үйреніңіз халау деп ағылшынша сөйлеп ағылшынның өзінің тура таңырқап иегін түсіретіндей білім де ағылшында ғылым да ағылшынша теңдік те демократия да ағылшында бүкіл дүниенің айти саласы ағылшында бүкіл дүниенің ең озық медицинасы ең озық әскери өндіріс техника бәрі әдебиет кино өнер бәрі бүкіл дүниенің ғылымы ағылшында оның бәрін ағылшын жаратып тұрған жоқ қазір жапонның да ағылшын үндің да ағылшында бүкіл француз немістің де ағылшынша не жаңалық болады ағылшыншада орыс тілі кері кеткен тіл ең жаңа ғылыми жаңалық орыс тіліне ағылшындардың кітабы аударылып ең тез үш жыл ең жаңа баяу бес он жылда жетеді неге сен орыстың артта қалған бюрократияның тілі болған коррупцияның тілі болған орыс тілін үйренуге тиіссің тілге ағылшын тілін үйрен де әлеммен ағылшын әлеммен жұмыс жаса кел жұмыс істе оқуын ал білімін меңгер мынау құдай артқан құрылған, советтік коммунистік жүйенің басқыншының тілі болған орыс тілін үйреніп сен ешқайда бармайсың орыс тілді қоғам советтік қоғам ресей қайда барсаң бюрократ әділетті ғылым жоқ әділетті сауда жоқ бизнес жоқ қайда барсаң бюрократия ірі пішірген көтінен кері кеткен дүние сондықтан бұл орыс тілін білудің керегі жоқ дамыған өскен өркендеген әділет заң салтанат құрған ілім білімі дамыған елдің тілін үйрен мынау құдай атқан құрған елдің тілін үйренбей ақ қой себебі құдай атқан құрған елдің тілін үйренсең саған да грамм пайдасы жоқ